títí ayé ni wọ́n máa gbé ọ̀gá o ẹlẹ́bùrú ìpẹ́ ọba ńlá tíṣó ńlá jáde ọba ọba mímọ́ kò mọ́pá mi wá o. Thank you, thank you, Lord. You have done so much for me. You are taking away my sorrow. ibi títí ààyè ni màá dẹ̀ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fóore tó ṣe láàyè mi o tí bá lè yàn á jẹ́ pé mo ya bara mòore jẹ ní ọba mímọ́ ọba tó dá mi sí tilétilé ọba tó dá mi sí tẹ̀bítara o mo wà láyé mo tún wà á o mo ṣe mọ́ ọpẹ́ wá o ọ̀pọ̀ ti kú ọ̀pọ̀ ti lọ ọ̀pọ̀ ti filẹ̀ ṣaṣọ́búra bó ṣe pé mo fi yan wọ́n mo fi ń gbórúkọ rẹ ká ní Elédùmarè bàbá mímọ́ tẹ́wọ́ tẹ́wọ́ tẹ́wọ́ gbọpẹ́ mi o ẹ̀yin ni Olúwa. àkúrẹ́ láti bí ìbàyẹn títí dé amẹ́ríkà wọ canada wọ uae ẹ̀yin lọ́ba o. from generation to generation God ẹ̀yin ni ẹ̀yin ni olúwa ọba ńlá tí ṣòun ńlá o òyìn ṣe ìyàwó màmá ṣe é gbé o ni olúwa o ẹ̀yin ni olúwa ọba mi ẹ̀yin ni olúwa ẹ̀yin ni olúwa olóore ọ̀fẹ́. mi mo mà dúpẹ́. mo yà á lógo ọlọ́run ọba ńlá ni. ọba bàtí pàbídà ti sọ mí dire. òyì ṣe ìyàwó màmá ṣe gbé ọlọ́run ìwọ ni. ọba tí ò jẹ́ kí n gba lẹ́tà ọ̀fọ̀ òun ìfitọ̀fọ̀rọ̀ níṣẹ́ ọmọ ayé ò bọ́bá tọ̀ ọ̀fọ̀ sẹ́nu ọ̀nà mi Elédùmarè mo máa wà á dúpẹ́ ọlọ́run àgbáyé mo gbé ọ̀gá torí ìwọ ni mo wá gbéga o ìwọ ni mo wá fi. yàn ọ́ lóògùn ọba tí ń jẹ́ mi ó tẹ̀lẹ̀ bí ẹni tẹ́lẹ̀ ọba tó ta sọmọ bí ẹni ta aṣọ òbíkítí ajípọjọ ìkúdà ọba tí ń lò mímọ́ tí ń jẹ mímọ́ tí mú mímọ́ tí pè mọ́rán níṣẹ́ olóògùn àdáyébá bánimùlẹ̀ mọ̀mọ́ dání. bàbá jókòó ní tó iṣẹ́ ọwọ́ rẹ ní àṣẹ rẹ ni ó ní kíkà àkìtò olórúkọ tí ò ní pẹ̀kun ọba mi alágbára ti gbénu alágbára tó fi pera ẹ̀ lálágbára o májẹ̀mú tí májẹ̀mú rẹ ìmọ́lẹ̀ láàrin ògbòògbò ayé. máa bá mi yí ibi tó bá wà help me to appreciate his holy name for what he has done so far in your life, in my life, in the whole entire world for making us alive. It's not by our power, not by mind, not by can, just by His grace. Anu lariba, ori ofe oore ọ̀fẹ́ tó fún wa, I we enter his gate with thanksgiving in my life. I we enter his God we praise. I will say. Jesus. Keyadosh. Alágbára nínú alágbára o. Òkìkí ìmọ̀lẹ̀ ọba ńlá o. Keyadosh. Atófaratì bí òkè ọba tí ò faratì kankan. Ọba tí gbé nígbà ẹ̀kọ́ ọ̀run. Olódù ọmọ àrìnbó màtí yorùbá rẹ o. Mo fọpẹ́ fún wọn o ọba tí gbogbo ọpẹ́ tọ́ sí gbogbo ògo gbogbo ọlá lóye orúkọ rẹ̀ o. mo dá ọpẹ́ padà. Hey. padà mo dá padà gbogbo àtọ́lá àti ìlóyè orúkọ rẹ. kadosh. mo dá ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ ẹ. Mo dá ọpẹ́.